et que le peuple de Dieu dise Amen. Père, nous te remercions ce soir pour le développement des dirigeants. Nous demandons que ta parole enrichisse toutes les vies ce soir au nom de Jésus-Christ. Sois avec tout le monde comme nous écoutons. Nous prions, Seigneur, que tout ce que tu as pour chacun, que cela soit reçu et que cela soit ce que cela apporte une évidence bénéfique d'avoir reçu du ciel. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Nous allons au psaume. Ce soir, nous allons voir psaume 92, de 92 au psaume 99 nous allons sélectionner des versets. Et le, et le thème de ce soir est « Aimer Dieu et le servir agréablement ». En somme. au somme. alors au somme. Somme 92, verset 1. Il est, verset 2, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. 3. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. D'annoncer la bonté de Dieu le matin et chaque nuit avant qu'on aille se coucher. Alors qu'on voit ce qu'il nous a fait tout au long de la journée, ce qu'il a fait au travers de nous. Et puis nous lui offrons des actions de grâce. Et somme 95, Verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. 7. Là, que nous continuons d'honorer Dieu, nous focalisons sur la personne de Dieu, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écoutez aujourd'hui sa voix, n'indulcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Cela nous révèle qui Dieu est et cela nous fait montrer qui Dieu est. Il veut qu'on l'aime, qu'on le serve plus, qu'on le connaisse plus et qu'on soit en mesure de le servir de façon agréable. Psaume 96 verset 7. Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Verset 9. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Psaume 80, euh, verset 10. Vous qui aimez l'éternel, Psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'éternel, haïssez le, le mal il garde les âmes de ses fidèles, et les délivre de la main des méchants. Psaume 99, verset 5. Exaltez l'Éternel notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied, il est saint. C'est notre Dieu, il est saint, son attribut, il est saint, et dans ses actions, il est saint, dans tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, à cause de cela, nous l'exaltons. Verset 9 dit, « Exaltez l'Éternel notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, Éternel notre Dieu. » Aimez Dieu et le servir agréablement. Nous allons voir euh, trois subdivisions ici. Numéro 1, le souvenir de l'exaltation de notre Dieu. Alors, il est exalté, le souvenir de l'exaltation de notre Dieu. Il est céleste à cause de cela. On s'en souvient à tout moment. On se souvient qu'il est Dieu. Il est le Très-Haut à cause de cette exaltation. Alors, tout genou, euh, euh, tout besoin qu'on amène au Seigneur, on lui apporte également les actions de grâce. Il honore tout cela parce que le Seigneur lui-même sait que nous honorons son exaltation. Et le verset 2, c'est les réflexions sur la vie des pieux. On doit chaque fois penser à cela, à les expressions du pieux, de l'homme fidèle. Lorsque vous venez au Seigneur, parce qu'on parle de la vie du juste, lorsque vous venez au Seigneur, vous abandonnez tous les péchés et, alors, vous abandonnez les iniquités, il change votre vie, votre caractère, il vous rend saint, il vous rend pieux, alors il vous rend juste. Alors, et vous réfléchissez, vous méditez sur la vie d'un homme pieux, d'une femme pieux, ce que sa vie doit être à tout moment. Alors, c'est ce à quoi vous pensez, c'est ce que vous devenez, ce qui fait votre réflexion, c'est ce qui se révèle dans votre vie personnelle. Numéro 3, c'est la réjouissance à l'extinction de sa gloire. Sa gloire vous est connue. Alors, alors vous, vous propagez cela à tout le monde et vous montrez cela partout où vous, trouvez. Et comme vous partagez sa gloire, cest à dire que vous parlez de sa gloire. Et puis, les autres aussi ont reçu cela et eux, aussi l'expriment et, le, et dit cela aux autres. À cause, de, à cause de cela, la joie du Seigneur se propage. Vous vous réjouissez à l'extension de sa gloire. Alors allons... Euh, à la première partie, au premier point, c'est le souvenir de l'exaltation de notre Dieu. Psaume 92, verset 6 que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Et le verset 9 dit, « Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Notre Dieu, il est exalté. » et il est le très haut, d'éternité en éternité, il est le très haut, et on se rappelle cela à tout moment. Somme 93, et le verset 1 dit, <clears throat> L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Alors c'est ainsi que notre Dieu est puissant, il est fort. Et le verset 2 dit, « Ton trône est établi dès les temps anciens. » tu existes de toute éternité. Chaque fois, il faut se rappeler cela. Toutes les fois que vous venez à Dieu, vous venez au Seigneur avec des louanges, vous venez à lui en prière, Dieu est exalté à cause de cette exaltation. Vous savez qu'il est au-dessus de tout le monde, il est au-dessus au dessus de toute domination, de toute autorité. Il était comme ça depuis toute euh, éternité. Il continuera d'être ainsi de toute éternité et psaume 95, verset 1. Venez, j'entends avec euh, allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Le salut est là pour que vous compreniez que les gens qui louent Dieu, les gens dans le service et les louanges sont agréables à Dieu, sont des gens sauvés, ils sont des gens qui sont enfants de Dieu, ils sont des gens qui, par la grâce de Dieu, ont maintenant une vie pure, une vie juste, une vie sainte. Et maintenant, on peut offrir notre louange au rocher de notre salut. Le verset 2 nous dit, « Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. » Verset 3. « Car l'Éternel est un grand Dieu, c'est notre Dieu. » car l'Éternel est un grand Dieu. faut pas minimiser notre Dieu tout en dépréciant ce qu'il peut faire, ce qu'il peut accomplir dans votre vie en un moment donné. Il faut bien comprendre que toutes les fois que vous venez à Dieu, vous venez à un grand Dieu, à un Dieu puissant, à un Dieu qui est le très haut. Vous venez à un Dieu qui ne peut faillir. Vous venez à un Dieu qui va résoudre tout problème et va ôter toute, montagne. À cause de cela, il faut avoir cette compréhension que l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Je prie que le Seigneur nous donne cette prise de conscience envers sa grandeur tout, toute la fois qu'on vient devant lui au nom de Jésus-Christ. Que j'entende un bon Amen. Nous allons voir trois points ici. Et première partie, l'incontestable créateur de tous. L'incontestable créateur de tous. Numéro 2, l'impartial juge de tous et puis trois, l'interminable domination sur tous. L'interminable domination sur tous. Il a l'autorité sur tous, il règne sur tous. Et cela ne peut jamais être anéanti, aboli, cela ne peut jamais prendre fin. Et c'est toujours comme ça au siècle des siècles. Surtout, première partie, l'incontestable créateur de tous. C'est dit au psaume 95, verset 5. La mer est à lui, celui qui l'a faite. Il est le créateur, celui qui a tout fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Euh, de par toutes les, tous les continents, Dieu a tout fait. Et le verset 6 nous dit, Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Il est notre Créateur, c'est lui qui nous a fait, et c'est Dieu verset 7. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Cela nous dit donc voici notre Créateur. Et vous ne pouvez pas contester cela, c'est incontestable. Alors, c'est indisputable, c'est indiscutable. Il est le créateur de tout. Psaume 96, verset 4. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Et le verset 5 dit, « Car tous les dieux des peuples sont des idoles. » et l'Éternel a fait les cieux. L'Éternel a fait les cieux. Il est le créateur de tous. Esaïe 40, verset 28. Esaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris. C'est le Dieu d'éternité, le même Dieu est l'Éternel. Il est le créateur. C'est l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Et puis il nous dit, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Maintenant, toute partie de la Bible nous dit que Dieu est le Créateur. Mais vous savez, lorsque Christ lui-même, le Fils de Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, qui demeure dans la vérité et qui chaque fois dit la vérité, euh, savait de toute de l'éternité à l'éternité, il sait que Dieu, le Père, est l'âme parce qu'il est le Fils éternel de Dieu. Quand il nous dit que Dieu a créé la terre, alors cela règle toute question dans votre esprit. Marc 13, Marc 13, 19, Marc 13, 19, Marc 13, 19, Marc 13, 19, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable. Alors cela parle de la grande tribulation. Regardez, notez bien ceci, depuis le commencement du monde que Dieu a créé, que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Cela nous dit donc de façon progressive que Dieu est le créateur de tout l'univers. Alors c'est indisputable, incontestable Voyons, euh, numéro 2 ici, l'impartial, juge de tous. Il est le créateur de tous. Il a donné à sa création, à ses créatures, tous les commandements et tout ce qu'il doit faire et tout ce que nous devons être. Et maintenant, il évalue, il examine, il juge les actions de tous les hommes. Et cela, ce qui nous conduit à, à ce niveau de tout comprendre qu'il est juge. Et ce juge est impartial. L'impartial juge de tous. Psaume 84, verset Psaume 94, Psaume 94, verset 1. Dieu des vengeances éternel, Dieu des vengeances paraît. Le verset 2 dit, Lève-toi, juge de la terre. Lève-toi, juge de la terre. Toutes les nations de la terre, tous les peuples de la terre, qu'il soit chrétien... ou de, euh, des autres religions, il est le juge final, Toi... Euh, euh, juge de la terre, des siècles passés, de ce siècle, des siècles à venir, tous ceux qui vivent sur cette terre. Alors, il est le juge de la terre. Rend au superbe... selon leurs œuvres. Psaume 96, verset 10 dites parmi les nations, l'Éternel règne. Alors, il ne faut pas avoir euh, l'idée l'idée qu'il a seulement régné sur Israël. Il va au-delà de cela et qu'il a seulement régné sur ceux qui sont des croyants. Cela va au-delà de cela. Alors, c'est dit que dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture toutes les nations, tous les peuples, tous les juifs, partout. Alors l'Éternel juge les peuples avec droiture. Verset 13. Devant l'Éternel, car il vient, car il vient pour juger la terre. Toute la terre, s'il vous plaît, il faut s'en souvenir. Tout le monde qui a vécu sur la terre, tous ceux qui ont vécu sur cette terre, même vous, même moi. Alors, et alors il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec droiture, avec justice, et les peuples selon sa fidélité. Nous allons au Romains 2, verset 6. Et comme l'Ancien Testament a affirmé que Dieu est jugé, le Nouveau Testament aussi nous fait rappeler que non seulement qu'il est jugé, mais aussi il est un Dieu impartial. Dans ses jugements, il a ses normes, que vous soyez de cette église ou de l'autre église, ou bien vous n'êtes pas d'une dénomination donnée. Les normes de Dieu, les normes de jugement de Dieu, c'est ce que Dieu applique à tout moment parce qu'il est un juge impartial. Romains 2, verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres, qui rendra à chacun, rocade à chacun homme de petit, euh, de statut social, un homme, tout homme, euh, chacun religieux ou non, à tout le temps de notre séjour terrestre. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Verset 7 réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien fait lorsque vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, après être venus dans la famille de Dieu, et que le ciel vous reconnaît, vous connaît en tant qu'enfant de Dieu, et vous continuez, vous persévérez à bien faire, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité, la vie éternelle. Verset 8. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, bah, les gens qui argumentent contre leur salut, et mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, les gens qui disputent euh, contre euh, les normes de Dieu, qui disputent avec les normes de Dieu, avec le message de la parole de Dieu, et que ceux qui sont des argumentateurs et ceux qui contestent, qui n'obéissent pas la vérité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme. Qui, voyez, cela. Hein. il n'y a personne qui soit exempté du jugement de Dieu. Il est juge et c'est un impartial juge de tous. C'est dit que tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Et le verset 10 nous dit, « Gloire, honneur et paix, pour quiconque fait le bien, rappelez-vous, on ne peut pas faire le bien sans la grâce. » On ne peut pas mener une vie de justice sans la rédemption du Seigneur Jésus-Christ. Et comme nous venons à la grâce de Dieu, et comme nous venons dans le royaume de Dieu, nous sommes les de nouveau, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Toutes les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et les caractéristiques de la grâce de Dieu sont dans notre vie. Maintenant, gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien pour le juif premièrement, puis pour le grec. Et puis le verset 11. Verset 11. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dieu est impartial. Alors Dieu ne fait pas acception de personne. Verset 12 nous dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Je ne sais pas si vous avez entendu des gens dire que moi, je ne vais pas aller à l'église là-bas où, où, il enseigne la Bible, où la Bible. Si je sais et que euh, je ne fais pas ça, je deviendrai euh, euh, coupable. Mais si je suis ignorant, alors je ne serai pas jugé. L'ignorance n'est pas une excuse. Vous pouvez sinon endurcir votre cœur contre la parole de Dieu et, dire que je ne vais pas l'entendre. Si je ne l'entends pas, je suis libre. Non. La parole de Dieu dit que tous ceux qui ont péché dans l'ignorance, il y a la loi de Dieu, il y a la Bible dans la main, dans, la, dans le cœur de chaque personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Voilà le verset 16. Verset 16 dit, « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes. Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Quelqu'un dit que je ne suis pas chrétien, mais tu es une créature de Dieu, tu seras jugé par Christ. Quelqu'un dit que moi je ne pouvais pas lire, comme je ne peux pas lire, oui, mais Christ nommé juge de tous. Et c'est dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les, les actions secrètes des hommes. 1 Pierre 1, verset 17. 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. 1 Pierre 1, 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui jugeait selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, vous voyez, Dieu est impartial. Ne pas que vous êtes un favori de Dieu. À cause de cela, vous lui désobéissez euh, et vous contredisez la parole de Dieu. Vous contrariez la parole de Dieu sans exception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant ah ben, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Voyons la troisième partie, c'est l'interminable domination sur tous. La domination de Dieu ne peut pas avoir une fin, que ce soit sur Babylone, ou bien que ce soit sur la Grèce, bien sur euh, euh, euh, les Mèdes ou les Perses ou les médo que soit, quel que soit le lieu, la domination de Dieu est interminable, c'est infini, l'interminable euh, domination sur Dieu. On va au psaume 93, verset 1. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté, l'Éternel est revêtu, il est saint de force, n'est jamais fatigué. Il est revêtu de force. Tu ne peux pas dire que je viens maintenant et Dieu va, va, Dieu va menacer, Dieu va me traiter. Euh, et tout ce qu'il a, parce que Dieu a beaucoup de personnes qu'il a jugées, et même moi, arrivé chez moi, il sera fatigué, il va seulement fermer les yeux sur cela. Non, jamais. L'éternel règne, il est revêtu de majesté, l'éternel revêtu, il est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle et psaume 87 verset 10. Dites parmi les nations, l'éternel règne. Euh, présent éducatif, l'éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'éternel juge le peuple avec droiture. Le peuple, il a la domination sur tout le monde. Psaume 96, verset 1. L'éternel règne. Que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Psaume 145, verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles. Le royaume, de Dieu est un royaume de tous les siècles. Il règne comme Dieu. Il gouverne en tant, que roi. Et, et c'est un règne de tous les siècles. Et ta domination subsiste dans tous les âges. Oui, c'est Dieu qui est au contrôle de tout. C'est lui qui se charge de tout, quel que soit ce qui se passe, que ce soit à gauche ou à droite. Dieu a la domination sur toutes choses, dans, toutes, dans tous les âges. On va à Daniel chapitre 7, 14 euh, le fils de 7-14, euh, on lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Tout le monde, dans toute génération, doit avoir la compréhension que Dieu est le Créateur, que Dieu est le juge, que Dieu a une domination éternelle à cause de cela. Alors, les nations et les peuples et les hommes doivent le servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais, jamais détruit. Je prie, comme vous avez connu le Seigneur comme étant le, le, euh, le, le juge, celui qui a la domination éternelle, que vous lui accordez une adoration appropriée, un amour approprié, une obéissance appropriée, une soumission appropriée, afin qu'au dernier jour, lorsque Dieu jugera les actions de tous les hommes, qu'ils vous disent bien fait, que bon travail, tu as cru au Seigneur, tu as obéi à l'évangile et vos récompenses seront grandes au nom de Jésus-Christ. Et pour aider ceux qui ne connaissent pas ce que vous savez, ce que je sais, ce que tu connais, alors que nous leur apportions ceci, alors plusieurs croient qu'il y a un Dieu quelque part au ciel, mais ils croient que, que, ce Dieu se détache de nous. À cause de cela, ils font tout de leur pouvoir. Aller vers tous et que tous sachent que Dieu est le créateur de tous et que tout le monde est sa créature et que chaque créature est responsable à lui pour savoir ce qu'il a dit, pour savoir ce qu'il a révélé, pour savoir comment il veut qu'on mène notre vie, comme l'a envoyé Jésus-Christ être notre sauveur et ce que nous faisons au sujet de Jésus-Christ, alors il jugera cela au dernier jour et Dieu est l'impartial juge et lorsque on se soumet à lui maintenant avec une soumission absolue d'avoir la domination sur nous maintenant. Alors nous allons nous réjouir de par toute l'éternité je me réjouirai de par toute l'éternité. Alors, il faut reconnaître sa domination aujourd'hui et soumettez-vous à lui. Et puis, alors, vous n'allez pas passer par la damnation, vous ne serez pas condamné au nom de Jésus-Christ. Voyons, euh, deuxième point, les réflexions sur la vie des pieux. Le pieux, les pieux, ce sont les justes. Les pieux, ce sont ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. Ceux qui sont venus au Seigneur, ils ont reçu la grâce de Dieu. Alors, ils ont également reçu les commandements du Seigneur. Et ils marchent de cette manière. Psaume 92, le verset 13. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Comprenez Ils comprennent paraît l'homme, que soit juste ou non, alors il se réfère à l'homme comme un arbre, comme l'image d'un arbre. Si l'arbre allait, sinon, euh, bien croître pour qu'on le voit publiquement, alors ses racines doivent bien aller en profondeur de, la terre. Si cela doit porter le fruit comme les justes de Dieu, alors notre, nos racines doivent être en Christ, on doit si on doit s'accrocher, s'attacher à lui pour qu'on dérive la grâce et les nutriments de Christ pour qu'on croisse comme le palmier et aussi qu'on se lève comme le cèdre du Liban. Le verset 14 nous dit, « Planté dans la maison de l'Éternel, planté dans la maison de l'Éternel. » Et ils sont enracinés et affermis dans la maison du Seigneur. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu si quelqu'un euh, doit être tel, c'est nous, nous qui sommes ouvriers, nous qui sommes les dirigeants, nous qui sommes ici à l'étude biblique générale, nous qui sommes ici à la session de développement des dirigeants, nous sommes ici au réveil de jeudi, nous sommes ici au samedi, nous sommes ici au dimanche, nous sommes plantés, nous sommes enracinés dans la maison du Seigneur et notre vie doit justifier tout ce que Dieu impute ce qu'il plante dans notre vie. Que nous prospérions dans les pavis de notre Dieu. Le verset 15 nous dit, « Il porte encore des fruits dans la vieillesse. » Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Qu'en pensez-vous Quelqu'un qui lit la Bible qui étudie la Bible dès sa prime jeunesse, dès sa prime jeunesse et continue de lire la Bible. Il a maintenant une meilleure compréhension de la Bible, des révélations de Dieu, de, des, révélations de la parole de Dieu. Plus vous vieillissez, plus vous, connaissez. Alors plus vous devenez sage, plus vous, êtes plus dévoué, plus consacré. Évidemment, vous porterez de fruits. Cela veut dire que vos, votre, vieillesse, ça veut dire que si vous êtes, vous êtes maintenant 50 euh, euh, euh, maintenant, alors vous êtes plus vieux que lorsque vous, étiez, vous avez 30 ans. Donc, alors ça veut dire que vous êtes plus âgé dans le Seigneur, ça veut dire que vous avez vaincu la colère, vous avez vaincu les œuvres de la chair, alors que 20 ans passés, lorsque vous connaissez plus le Seigneur, lorsque vous avez plus de la grâce de Dieu dans votre vie, alors, alors ce fruit d'amour, de la joie, de la paix, de la longanimité, le fruit de l'esprit doit, doit, doit augmenter, doit s'augmenter dans ta vie. Et il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Verset 16 pour faire connaître que l'Éternel est juste. Votre vie doit le montrer. Votre comportement doit le montrer. Vos actes doivent le montrer, doivent le démontrer. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Psaume 96, verset 10. Et vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal. Ces deux parties vont ensemble. Si vous réellement euh, vous aimez le, Seigneur, vous allez haïr ce qu'il aime. Et il aime le mal, il aime le péché, il aime la transgression. Vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Alors, il va chaque fois vous délivrer. Il va chaque fois me délivrer il va me délivrer de la main d'un méchant. Les méchants n'auront pas le dernier mot dans votre vie. Dieu a parlé du bien sur votre vie et aucune personnalité maléfique n'aura une domination du mal sur ma vie, sur votre vie, sur notre Église au nom de Jésus-Christ. Verset 11. La lumière est semée pour le juste la joie pour ceux dont le cœur est droit. Verset 12. Juste, réjouissez-vous à l'éternel. C'est difficile, c'est difficile, presque impossible de se réjouir hors de l'éternel où Satan poursuit quelqu'un hors du Seigneur, lorsque les démons oppriment quelqu'un hors du Seigneur, lorsque les vicissitudes de la vie engloutissent les gens hors du Seigneur. Comment peuvent-ils se réjouir Lorsque vous êtes dans le Seigneur, alors il est au contrôle de votre vie. Il vous protège, il détermine là où vous serez demain. Et votre vie n'est pas dans la main des, des gens, c'est dans, votre main. Vous pouvez vous réjouir, vous allez vous en réjouir. Juste réjouissez-vous en l'éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Nous allons voir trois, trois points ici. Un, la fécondité des fidèles. 2. La plénitude dans sa communion. 3. La fraîcheur de notre foi. Numéro 1, c'est la fécondité des fidèles. La fidélité des gens fidèles. Déjà, on a lu Somme 92 et verset 13 à 15. Voyons Somme 1 maintenant. Somme 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil d'un méchant, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et, il est planté dans la maison du Seigneur, il, il s'enracine dans la parole de Dieu et il est englouti, il est assombri par la loi de Dieu et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et le verset 3 dit, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Vous allez porter du fruit. Chaque saison de vie vous fera porter de fruits et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le Seigneur fera réussir l'œuvre de votre main. Il fera votre, le ministère de la parole réussir dans votre main au nom de Jésus-Christ. Voyons, Matthieu 7, 16. Matthieu 7, 16. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. On reconnaît le fruit on reconnaît l'arbre par le fruit qu'il porte. On reconnaît l'homme par le fruit qu'il porte. On reconnaît la femme par le fruit qu'elle porte. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Est-il sauvé Vous allez reconnaître par le fruit. Est-il sanctifié Vous allez reconnaître cela par le fruit. Est-il revêtu de la puissance du Saint-Esprit Vous allez reconnaître par le fruit. Est-ce qu'il étudie les Écritures Est-ce qu'il est élève et un étudiant de la Bible et des Écritures Est-ce une personne qui est saturée des Écritures faut pas écouter ce qu'il dit. Il faut regarder ses fruits. Alors vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors sont-ils de faux, de faux prophètes C'est pas leur euh, fruits. Sont-ils méchants Vous allez les reconnaître pas à leurs fruits. Sont-ils justes ou injustes ou impies Vous allez les reconnaître à leurs fruits. cela ne suffit pas de dire que je suis sauvé, je suis né de nouveau. Fermez la bouche. Nous allons voir vos fruits. Nous allons vous reconnaître à votre fruit. Quand des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout enfant de Dieu porte de bons fruits. Toute nouvelle créature, toute personne convertie porte de bons fruits. Mais tous ceux qui ont été touchés, transformés par la puissance de l'évangile portent de bons fruits tout bon arbre. Tu ne peux pas dire que je suis sauvé, mais tu ne peux pas voir le fruit. Nous allons voir le fruit si réellement tu es sauvé. Je suis sanctifié, mais vous ne, vous ne pouvez pas dire par mon comportement, ne pas dire par mes actions. Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Si vous êtes mauvais de cœur, vous êtes corrompu de cœur, vous êtes corrompu de langue, vous êtes corrompu dans vos habitudes et dans vos projets, vous êtes corrompu dans votre disposition, cela va se révéler par les fruits. Et verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Une âme sauvée ne peut pas porter euh, de, ne peut pas continuer de pécher. Une âme sanctifiée ne peut pas continuer de mener une vie égocentrique. Parce qu'un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de ma Père qui est dans les cieux. Le fruit de la justice viendra d'abord et le fruit de la, de la piété prendra le devant lorsque vous êtes transformé par le Seigneur et vous êtes consacré, vous êtes donné et vous êtes, vous êtes soumis à faire la volonté de Dieu. C'est celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Comment fait-on la volonté du Père qui est au ciel Luc chapitre 8, verset 15. Celui qui est tombé dans la, dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, un cœur honnête et bon. Ceux qui, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui, ont un mauvais cœur. Mais si vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu un véritable enfant de Dieu. Il y a l'œuvre de la grâce qui est faite dans votre cœur, dans votre nature. Et puis, vous avez un cœur honnête et bon. La retienne et porte du fruit avec persévérance. Cela ne, cela ne suffit pas que le cœur soit bon, cela ne suffit pas qu'on ait un cœur euh, sincère. Bon, c'est comme on dit aux cultivateurs que le sol est bon, mais il faut aussi que euh, la semence soit mise dans ce sol afin que les fruits se produisent. Déjà, notre cœur purifié, notre cœur déjà bon, cela ne suffit pas. Alors, la semence de la parole doit être planté afin de porter de fruits. Et euh, il, alors on a la parole et, euh, et, et porte du fruit avec persévérance. La deuxième partie ici, c'est la plénitude dans sa communion. La plénitude dans sa communion. Cela nous dit au psaume, psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face. Nous sommes en commun avec le Seigneur. Il nous a appelés par le, sacrifice, le, sacrifice de Christ. Et nous avons notre foi en le Seigneur. Et en sa présence, il y a d'abondante joie Vous demandez les gens qui se disent qu'ils sont, sont des gens, ils sont vraiment studieux, par rapport à la Bible. Ils sont des gens très fervents à prière chaque fois et ils confessent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais on ne voit pas la joie, la joie de croire. On ne voit pas la joie de suivre le Seigneur. On ne voit pas la joie d'être en présence de Dieu. Alors, ils, alors ils ont une mauvaise pensée parce qu'ils ont une mauvaise méditation. Alors, le cœur s'enfonce à tout moment, donc ils n'expriment pas la joie du Seigneur. Alors, mais c'est dit ici que tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, dans votre vie. Il y aura des délices éternelles. Il y aura la joie éternelle. Il y aura les bénédictions du Seigneur multipliées dans votre vie éternellement au nom de Jésus-Christ. Somme 94. 94, verset 20. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des deux saints uniques en dépit de la loi Si nous allons avoir la commune avec le Seigneur, nous devons nous séparer d'avec toute forme, toute espèce d'iniquité et tout enclin d'iniquité parce que, le, parce que le trône d'iniquité n'aura pas de commune avec lui. Et eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi. Verset 21. Ils se rassemblent, ceux qui ont l'iniquité, ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Et le verset 22, le verset 22 dit, « Mais l'Éternel est ma retraite, vous êtes en commun avec le Seigneur, l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Et le verset 23 dit, Il fera retomber sur eux leur iniquité. Ceux qui, ce qui euh, a avec l'iniquité et ne se sont pas séparés du mal pour s'accrocher au Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Je prie que vous n'ayez pas de part avec eux au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous dit ce qu'il faut faire. Si vous allez demeurer en communion avec le Seigneur, si vous allez jouir de la communion avec le Seigneur, on va à 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jeu étranger. Si vous êtes en communion avec Dieu, donc vous devez euh, vous séparer de toute assemblée des infidèles, des injustes. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun euh, entre la lumière et les ténèbres Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quel part a le fidèle avec l'infidèle Verset 16. Verset 16 nous dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'elles. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple que c'est un grand privilège que Dieu nous dise qu'il sera avec nous, il demeurera en nous, il marchera en nous, nous serons son peuple. Pour rendre cela possible, il dit au verset 17, 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et l'héritage des enfants de Dieu sera sur votre vie au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 1, 3. 1 Jean 1, 3. 1 Jean 1, 3. 1 Jean 1, 3. Et ce que, nous ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Déclarons ce que nous avons entendu du Seigneur Jésus-Christ dans le commencement. Comme nous vous le déclarons, vous l'acceptez et vous y croyez, vous vivez selon ce que vous avez entendu au commencement. Et puis vous aurez la communion avec nous et en vérité, notre Or, oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 4 nous dit, « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Et nous écrivons ces choses afin que, dites-le-moi, que notre joie soit parfaite. Et si vous avez ce qui vous a écrit et que vous ne vous ne le lisez pas, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Et si ce qui vous est écrit, vous lisez, vous ne méditez pas, cela rentre dans une oreille et sort par l'autre oreille. Et vous ne méditez pas et vous ne vous consacrez pas à obéir et à pratiquer ce que vous entendez. La joie ne sera pas là. Alors, et nous écrivons ces choses afin que vous le lisiez et nous écrivons ces choses afin que vous l'entendiez et nous vous écrivons ces choses afin que vous l'entendiez, que vous y obéissiez. C'est en lisant, c'est en l'acceptant, c'est en l'appliquant à votre vie qui fait que votre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière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 cette foi fraîche nous fait avoir la fraîcheur dans notre vie chrétienne et dans notre profession chrétienne. C'est dit au psaume 94, verset 8. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages Si vous êtes sages, si nous sommes sages, nous allons continuer de mettre notre confiance en Dieu et on n'échouera pas. Verset 9 dit, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas Est-ce que vous ne comprenez pas Il nous a donné des oreilles pour entendre. Lui qui a créé les oreilles ne n'entendrait-il pas Toutes les fois que vous vous invoquez, il vous invoquera. Toutes les fois que vous criez, il verra vos larmes. Et, euh, et celui qui a créé celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas Il verra ce que vous traversez. Même ce soir, si vous traversez des eaux tumultueuses, il va tout, il va les tarir. Le verset 10, celui qui châtie les nations, ne punirait-il point lui alors, il châtie les nations. Vous voyez, les nations, c'est-à-dire les païens. Alors, alors, ils sont indifférents envers Dieu et ils croient qu'ils sont indépendants envers Dieu, que je suis le maître, je suis le chef de mon âme. Alors je contrôle ma, vie, ne sachant pas qu'il y a certaines choses qui leur arrivent en tant que pécheurs, que c'est le Seigneur qui a orchestré ces choses-là. Et celui qui châtie les nations ne punirait il point lui qui donne à l'homme l'intelligence C'est lui qui corrige, le qui châtie le païen qui, qui ne qui ne connaît pas Dieu ne va-t-il pas corriger l'enfant de Dieu qui entend la parole de Dieu à tout moment Lui qui donne à l'homme l'intelligence, le verset 11 dit « L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. » Les hommes qui pensent comme Jonah peuvent fuir euh, en présence de Dieu et arriver à un lieu où Dieu ne le verrait pas, où Dieu ne le jugera pas. Mais c'est dit que l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Et puis il nous dit, au verset 12, « Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. » Verset 14, 13 du moins, « Pour le calmer au jour du malheur. Est-ce que vous êtes là? Vous aurez le calme, le repos de toute adversité, de tout malheur, à au boulot, à la famille, et le temps de votre affranchissement, de libération est venu, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant, le verset 14 dit, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. L'Éternel ne vous délaissera pas. L'Éternel ne vous abandonnera pas. Lorsque vous, lorsque vous êtes faible, lorsque vous êtes euh, euh, confus, lorsque vous êtes à la croisée des chemins, l'Éternel ne vous délaissera pas. Il viendra vous consoler. Il prendra soin de vous. Il aura compassion de vous. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Psaume, 40, verset 5. Heureux l'homme qui place en l'éternel sa confiance. Heureux l'homme qui place toujours le, toujours le présent indicatif. Chaque fois, l'éternel sa confiance. Chaque fois, il a foi en Dieu, il a confiance en Dieu. Il met sa confiance en l'éternel, sa dépendance de Dieu. À cause de cela, et eh, que heureux l'homme qui place à l'éternel sa confiance et qui ne se détourne pas vers le hautain et les menteurs. Verset 6. Tu as multiplié, éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre, en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer. Mais le nombre est trop grand pour que je les raconte. C'est pourquoi nous devons avoir une foi fraîche, une nouvelle confiance en Dieu et la fraîcheur de votre vie chrétienne va paraître à tous parce que votre foi est fraîche chaque jour. La fraîcheur de la présence de Dieu sera sur votre vie tout au long de votre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 6. Verset 6, tu as Verset 7, euh, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as offert les offrandes. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Verset 8. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu et ta loi est au fond de mon cœur. Une telle personne sera fraîche dans le Seigneur à tout moment. Romains 10, Romains 10, Romains 10, verset 10. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est un croyant, vous croyez à tout moment de votre cœur, et, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, verset 11, « Quiconque croit en lui, chaque fois tu crois, continuellement tu crois, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Vous ne serez pas confus. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de situation qui puisse amener l'opprobre sur vous au nom de Jésus-Christ. Chaque fois chaque fois croire au Seigneur. Et Hébreu, Hébreu, Hébreu 11, 6. On sent la foi, il est impossible de lui être agréable. Il y a la foi au commencement, il y a la foi qui continue, il y a la foi à la fin. Tout au long de notre voie, nous continuons de croire, nous continuons de croire, nous continuons de croire. Les défis se présentent, on continue de croire, euh, on, on, croit aux prophéties. Les situations difficiles viennent dans nos vies. Nous continuons de croire au Seigneur parce que Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut que celui qui s'approche de Dieu, celle qui continue de, de, de, s'approcher de Dieu, celui qui s'approche de Dieu croit. Alors, vous venez au Seigneur, vous devez croire que le Seigneur euh, croit, euh, euh, prend soin de, vous, vous lui chantez des, des cantiques. Il faut savoir que le Seigneur vous entend. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Pas celui qui vient puis cesse de venir, mais celui qui euh, s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est toujours là, il est impartial, il ne change pas. Il a, il a exaucé les autres, il vous exaucera aussi. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ouais, que je vous montre quelque chose au verset 27. Verset 27. C'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Point ceci, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible à tout moment. Alors vous faites ce que vous faites, alors vous persévérez, vous priez, vous le louez, alors vous, vous confessez sa parole, vous, haïssez, vous, vous selon sa parole, vous accrochez aux promesses comme si vous voyez l'invisible. Alors, c'est comme le Dieu invisible est là devant vous. Je dis, Seigneur, merci. Je sais que tu m'as exaucé. Je ne dois pas crier. Je sais que tu m'as exaucé et je verrai le résultat. Alors, vous parlez au Dieu, vous priez Dieu et vous vivez pour Dieu comme si vous voyez l'invisible devant vous. Votre vie sera fraîche et la puissance de Dieu sera toutefois fraîche dans votre vie la, puissance de Dieu sera fraîche dans ma vie. Puisse le Seigneur le confirmer pour vous au nom de Jésus-Christ. Alors vous irez de force en force et de puissance en puissance. Et la bonté de Dieu ne cessera jamais dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Troisième point maintenant, troisième point, la réjouissance à l'extension de sa gloire. Nous allons au psaume 96, verset, on se réjouit. Vous allez vous réjouir. Vous allez vous réjouir. Somme 96, nous lisons le verset 3. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Il faut jamais avoir honte de la gloire de Dieu partout où vous vous trouvez. Alors il faut déclarer cette gloire, déclarer ses merveilles parmi tous les peuples. Verset 4 car l'Éternel est grand et très digne, et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Verset 5. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Voilà le verset 6, verset 6, qui dit, « La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Verset 7 nous dit, Famille des peuples, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Verset 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Et le verset 9 dit, Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Psaume 96, Psaume 97, Psaume 97, verset 6. Les cieux publient sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants c'est déjà accompli. Verset 11. Verset 11. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Verset 12 nous dit, juste réussissez vous en l'éternel. Y a-t-il quelqu'un qui se réjouisse dans l'éternel ce jour-ci réussissez vous en l'éternel et célébrez par vos louanges sa sainteté. Nous allons voir trois points ici. Première partie, l'extinction de notre gloire. On ne, on ne cherche pas notre propre gloire. Alors, il y a l'extinction ou l'annulation de notre gloire. L'extinction de notre gloire, de l'expression de sa gloire seule. L'expression de sa gloire seule. Numéro 3, notre existence pour sa gloire seule. C'est pourquoi on vit, c'est pourquoi nous sommes ici sur la terre ici notre existence pour sa gloire seule. Numéro 1, l'extinction de notre gloire. Nous allons à Jean, Jean 7, 18, Jean 7, verset 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Le Seigneur dit que ceux qui chaque fois sonnent de la trompette, disent ceci, j'ai ceci, j'ai fait ceci, j'ai été là, c'est moi qui ai planté ceci, c'est moi qui ai fait cela, et il cherche sa gloire. Il ne cherche pas la gloire de Dieu. Et il nous dit ici que si nous serons comme lui, alors nous devons chercher la gloire du Père qui nous a envoyés dans ce monde-ci et il n'y aura pas d'injustice en nous. Alors l'extinction de notre propre gloire. Et Jean 3, verset 30. Jean 3, 30 qui dit qu'il faut qu'il croisse et que je diminue. À tout moment, on cherche sa gloire, la gloire de celui qui nous a sauvés. Sans lui, nous sommes rien. On cherche la gloire de celui qui nous a sanctifiés. Nous cherchons la gloire de celui qui nous a choisi d'être ses serviteurs. Alors sans lui, on ne peut rien faire. On ne sera en mesure de rien faire. Il faut qu'il croisse et que je diminue. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Que personne donc ne mette, ne sa gloire dans des hommes. Dans des hommes comme lui, dans des femmes comme lui. Car tout est à vous. Car tout, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous. 1 Corinthiens 4, 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre, que la vanité disparaisse, que l'orgueil disparaisse, que la fanfaronnade disparaisse, l'extinction de notre propre gloire. Numéro 2, l'expression de sa gloire seule. Quel que soit ce que nous disons, ou que nous le disions, nous, nous, nous ne pensions qu'à sa gloire. Psaume 96, Psaume 87, verset 8. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. S'il couvre tout l'univers, s'il est le créateur de tout l'univers, si sans lui rien ne, ne sera créé, si c'est lui qui est le tout en tout, s'il a la domination pour toujours, au siècle des siècles, donc toute la gloire doit lui être donnée. Alors, nous ne devons pas partager sa gloire avec lui, et puis prendre part à sa gloire que oui, Dieu m'a sauvé, mais moi, voici ce que je donne. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Voyons, voyons à la deuxième, à la troisième partie, c'est notre existence pour sa gloire seule. Nous existons uniquement pour la gloire de Dieu. Et on va à Esaïe 43, Esaïe 43,7 Esaïe Ésaïe 43, 7. Tous ceux qui s'appelle de mon nom, Tout ce qui s'appelle de mon nom, tu que je suis sauvé à cause de la grâce de Dieu. Tout ce qui s'appelle de mon nom, je suis sauvé à cause du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ tout ce qui s'appelle de mon nom. Je suis sauvé à cause de la puissance magnétique, de la puissance, à cause de la puissance magnétique du Saint-Esprit qui m'a amené dans le royaume de Dieu. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Alors j'ai été créé pour sa gloire et non pour la gloire du monde que j'ai créé pour ma gloire et que j'ai formé, que j'ai formé, que j'ai fait comme le Seigneur nous a fait, comme le Seigneur nous a créé, et nous a recréé, nous a racheté uniquement pour sa gloire, nous devons nous en souvenir que j'existe uniquement pour la gloire de Dieu. Allons à Jean. Jean 6, 38. Jean 6, 38. Mais je vous l'ai dit, je suis venu du ciel non pour faire ma gloire, mais la volonté de ceux qui m'ont créé. C'est le Seigneur Jésus-Christ Jean 6, 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous, nous vivons pour la gloire de Dieu. Car je suis venu dans le royaume, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même 20. Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, chaque moment, dans chaque action, dans chaque parole de votre bouche, dans tout ce que vous faites, que ce soit en privé ou en public. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Voyons chapitre 10, 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre, faites tout, faites tout, faites tout, à tout moment, faites tout, à l'église, hors de l'église, dans votre maison, dans votre lieu de travail, tout faites tout, tout ce que vous faites, faites tout, dites-le moi, pour la gloire de Dieu. Faites tout pour quoi Dites-le moi à haute voix. Faites-le comme si vous y croyez. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Puisse le Seigneur nous donner la grâce de tout faire, à tout moment, de toute manière et de toute méthode, de toute manière possible, de tout faire pour la gloire de Dieu. Amen. Tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur en prière. il nous a parlé aujourd'hui. Et il nous fait rappeler les Écritures. Il nous a rappelé sa bonté. Et il veut qu'on se rappelle cela à tout moment. Et plus on connaît Dieu, et plus nous l'aimons, et plus nous le servons de façon agréable. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur en prière. Seigneur, je te remercie je te connais plus aujourd'hui. Je sais que tu es le grand Dieu. Je sais que tu es le Dieu éternel. Je sais que tu es le créateur des cieux et de la terre. Et parce que tu es le puissant créateur et aucune autre personne, aucun homme ne s'est joint à toi, tu es l'exclusif créateur du ciel. Seigneur, je te glorifie, je te loue de m'avoir créé et de m'avoir recréé pour mon salut, Seigneur, je te donne la gloire. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Et dites, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je te magnifie. À cause de qui tu es, quelque chose qui se passe autour de moi ici, quelque chose qui se passe autour du monde, je sais que tu es au contrôle de tout. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu es le juge, l'impartial juge, l'impartial juge de toutes les actions L'impartial juge de toutes les situations. L'impartial juge de tout homme. Et, et, tu es mon impartial juge. J'ai entendu l'évangile. Je sais que tous ceux qui ont entendu l'évangile, que tu vas les juger au dernier jour par l'évangile que nous avons entendu. Merci Seigneur, parce que tu m'as révélé ta pensée, tu m'as montré les normes par lesquelles tu jugeras le monde. Merci Seigneur, je te rends grâce, je t'exalte de m'avoir compté digne, de m'avoir appelé, de m'avoir mis dans le royaume en un pareil moment. Merci Seigneur, à cause du fait que tu me rappelles que tu as la domination sur chaque homme, la domination sur chaque femme, la domination sur les justes, la domination sur les injustes, la domination sur tout le monde. Je te rends grâce Seigneur de m'avoir rappelé que je dois me soumettre à ta domination parce que tu règnes au siècle des siècles et ta parole règne au siècle des siècles et tes plans ton programme sont au siècle des siècles par le Seigneur que il a fait de vous un participant d'une telle connaissance que vous servez le Dieu incontestable, que vous servez euh, le Dieu impartial et que nous servons le Dieu euh, qui a euh, une domination interminable. Ouvrez la bouche, parlez au Seigneur. Et soumettez-vous au Seigneur, soumettez-vous à lui, soumettez-vous à la domination de ce Dieu éternel, ce Dieu créateur, ce Dieu omnipotent, ce Dieu qui vous a montré qui vous a montré comment il va juger le monde, qui vous a montré d'avance euh, comment, il va, comment il va juger le monde et vous donne maintenant la connaissance. Et maintenant, vous dites au oh Seigneur, Seigneur, aide-moi à être sage, aide-moi à être raisonnable, aide-moi à me donner complètement à toi. Il le fera et il le fera pour vous. Alors parlez au Seigneur que la grâce de Dieu est rentrée en vous et que la puissance de l'Esprit de Dieu qui vous a assombri et qui vous a englouti, que Dieu vous aide à lui être fidèle et à lui être fécond. Si vous êtes fidèle, vous serez fécond parce que c'est dit, il a dit que c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, vous a euh, euh, euh, mis dans la vie pour que vous portez de fruits, que votre fruit demeure. La fécondité des fidèles, que Dieu vous rende fécond en peu de choses, qui vous rendent fécond en grand chose et que cette, que cette fidélité euh, se résulte euh, en, en, grande euh, production que vous portez le fruit de gentillesse, de bonté, de bénignité, le fruit de la grâce de Dieu, le fruit de la présence de Dieu dans votre vie. par le Seigneur, Seigneur, aide-moi que je montre et que je démontre la personne que je suis, une personne sauvée, une personne sanctifiée, que je sois une personne baptisée dans le Saint-Esprit et que cette position dans le Seigneur, ce privilège dans le Seigneur, porte de fruits dans ma vie en tant que en tant qu'un croyant fidèle et que le Seigneur vous accorde également la fraîcheur de la foi à tout moment chaque fois que vous êtes devant le Seigneur et devant le Seigneur, euh, devant le Seigneur, il y a euh, une euh, abondante, abondance de joie que Dieu vous aide à être frais à tout moment, que vous avez votre confiance en Dieu, que votre confiance en Dieu, votre foi en Dieu, le, le fait que vous croyez au Seigneur à tout moment, ces promesses toujours fraîches dans votre vie, à cause de cela, votre vie chrétienne est fraîche et votre activité chrétienne est fraîche et votre dévotion chrétienne est fraîche et tout est frais dans votre vie. Parle au Seigneur, que le Seigneur vous aide, que la fraîcheur du Seigneur, que la bonté du Seigneur soit toujours euh, là dans votre vie et que cela continue pour toujours. Que le Seigneur accomplisse cela dans votre vie. Parle au Seigneur, Parle au Seigneur, que le Seigneur lui-même vous aide, que vous demeurez dans le Seigneur, que vous soyez fidèle dans le Seigneur, que vous ne diminuez pas, que vous ne retourniez pas, que vous ne vous retirez pas du Seigneur, que chaque fois vous êtes frais devant le Seigneur et que la puissance de Dieu soit toujours fraîche en vous. Si la foi est fraîche, la puissance sera fraîche, les possibilités seront fraîches et le fruit de votre vie sera frais. Parlez au Seigneur, disant, Seigneur, rends-moi frais à tout moment, dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta puissance, dans tout ce que tu fais dans ma vie. Seigneur, rends-moi frère à tout moment. Et puis, parle au Seigneur, que vous réjouissez à tout moment. Que vous réjouissez à tout moment à cause de qui Dieu est dans votre vie. Et vous réjouissez du fait que euh, la gloire de Dieu est là, que partout vous trouvez, dans tout ce que vous faites, et quelle que soit la personne avec qui vous êtes, que la gloire de Dieu soit l'essentiel dans votre vie, l'extinction de votre gloire personnelle, L'extinction de votre gloire personnelle. Alors vous ne cherchez l'extinction plutôt, l'extinction de votre gloire. Alors vous ne cherchez pas votre gloire que je suis ceci, je suis cela, je peux faire ceci, c'est moi qui ai fait ceci là-bas, je peux aller là-bas, moi j'ai créé là-bas, j'ai inventé, inventé ceci là. Non, non, l'extinction de la gloire de l'homme. Vous ne vous glorifiez pas ni glorifiez les autres autour de vous en élevant les autres pour oublier Dieu. Sans Christ, tu ne peux pas être sauvé. Donc, il faut te réjouir dans le Seigneur. Et sans sa parole, alors vous ne pouvez pas être si illuminé. Donc, il faut glorifier le Seigneur et bien comprendre que vous êtes ici dans le royaume pour un tel moment afin d'extendre, afin, afin d'étendre sa gloire, afin de prolonger, de propager sa gloire, que sa gloire aille de lieu en lieu et de personne en personne, que vous soyez participants de ceux qui propagent la gloire de Dieu. Vous êtes ici pour l'extension de sa gloire dans l'évangélisation. Vous êtes là pour l'extension de sa gloire dans la proclamation de la parole. Vous êtes là pour l'extension de sa gloire et euh, euh, en, conseillant les gens, en prodiguant des conseils aux gens, en aidant les gens, en, en édifiant les gens. Vous êtes là pour euh, l'extension de la gloire de Dieu dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre pensée, en public ou en secret. Tout ce que vous faites, alors, vous, vous existez uniquement pour la gloire de Dieu. Alors, les gens que, ces gens que j'ai formés pour ma gloire, que j'ai créés pour ma gloire, nous sommes formés pour le Seigneur parce que vous êtes formés pour Dieu. Alors, ils annonceront ma gloire. Alors, vous allez montrer la grandeur de Dieu. Vous allez montrer la gloire de Dieu. Euh, tout au ciel et tout sur la terre doit donner gloire à Dieu. Et vous par attention parce que vous savez maintenant que tous les détails de votre vie, chaque partie de votre vie montrera gloire à Dieu, donnera gloire au Seigneur. J'existe uniquement pour la gloire de Dieu. Je, je vis uniquement pour, euh, pour la propagation de l'évangile. Je vis uniquement pour amener les autres afin de magnifier Dieu, connaître Dieu, adorer Dieu et le servir. Ah, c'est ce qui fait votre existence. Que le Seigneur sache que maintenant, vous soumettez tout dans votre vie, que vous mangez ou que vous buvez, tout ce que vous faites à tout moment, partout où vous trouvez, que ce soit pour glorifier le Seigneur, alors que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, vos œuvres gracieuses, qu'ils voient le fil du salut dans votre vie et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Parlez au Seigneur. Alors, euh, alors soumettez votre vie à nouveau au Seigneur. Vous soumettez cette vie au Seigneur pour dire que voici tout ce que j'ai et je donne la gloire qui est due à toi. Je te redonne tout Seigneur. Parlez au Seigneur par le Seigneur, rien ne vous retournera, rien ne vous rétrogressera, rien ne vous ralentira, rien ne changera votre engagement, votre consécration Seigneur. Alors tout est soumis et confié au Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Père, nous te remercions cette nuit. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as révélé qui tu es pour nous. Nous le connaissons auparavant, mais tu t'es révélé à nouveau pour nous que tu es notre créateur et que tu es, le tu es le dernier juge et tu es la domination sur tout le monde, croyant, incroyant, sur les nations, sur les justes. Tu es l'autorité finale. Seigneur, aide-nous à chaque fois à reconnaître que voici qui tu es et que nous te donnions toute la gloire, que nous te donnions toute la révérence, que nous te donnions tout le respect, que nous te donnions la place, la position qui te sont dues à tout moment, à chaque jour de notre vie au nom de Jésus-Christ. Tu nous as promis que même comme nous vieillissons, que nos fruits euh, seront euh, verdoyants, que nous aurons sera plus croissants croissant. Alors comme nous sommes dans le royaume de Dieu, dans la présence du Seigneur, et partout que nous sommes, partout que tes créatures se présentent, que nous allons porter de fruits pour toi au nom de Jésus-Christ. Et tu as dit que les œuvres de nos mains porteront de fruits. Nous prions que tous les fruits que nous devons porter, que tu aides chacun de nous, que ces fruits-là se présentent, se produisent au nom de Jésus-Christ. Je prie que tout lieu que nous allions, qu'est-ce ce qui se passe là-bas, les montagnes là-bas, les mers là-bas, les la croisée du chemin, ce qui se passe là, qu'on ait la foi fraîche en toi à tout moment. Nous savons que notre foi en toi ne faillira pas. Nous prions que comme nous avons la foi en toi, dans chaque situation, à tout moment, nous demandons, Seigneur, que la fraîcheur des provisions de Dieu, de la providence de Dieu, de la puissance de Dieu, se manifeste dans la vie de chacun de nous, à tout moment, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tout ce qui nous arrive te donne gloire. Et Seigneur, nous savons déjà et nous avons confessé que Satan n'aura pas le dernier mot dans notre vie. Le mal, les démons n'auront pas le dernier mot dans notre vie. Les esprits mauvais, les puissants des ténèbres n'auront pas le dernier mot dans, la, dans notre vie au nom de Jésus-Christ tous ceux qui sont dans la fosse, dans la prison, dans la captivité, de la honte, de l'opprobre, je prie que tu en fasses sortir au nom de Jésus-Christ. Menace les nations devant ton peuple et, et, et, réprimande le malin avec ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amène ton peuple au sommet de la montagne, devant, à, un en seul, en, seul ensoleillement brillant qui, afin qu'il te glorifie. Être humble, être soumis à toi et que nous ne cherchions plus notre gloire au nom de Jésus-Christ. Mais que nous propagions ta gloire, que nous annoncions ta gloire et que ta gloire soit rendue visible partout au nom de Jésus-Christ. Si nous prions par la prédication de l'Évangile en édifiant l'Église, en aidant les gens, les gens qui sont euh, découragés, les gens que nous relevons, que nous existions uniquement pour ta gloire, tout ce que nous faisons, tout ce partout on va, et que tout, toutes les choses que nous faisons, notre communauté quelque part, que tu sois pour euh, monter ta gloire au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour les prières exaucées, que tu sois glorifié dans chaque vie. Pour les miracles, les signes et les prodiges, sois glorifié dans chaque vie et pour le courage et la confiance de bien traverser la vie, sachant que nous serons triomphants et victorieux, soit glorifié dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Prouve-toi un Dieu, un Père compatissant, prouve-toi un Dieu qui prend soin et prouve-toi un Dieu très puissant pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous prions Seigneur, que la joie du Seigneur soit la force de chacun et que ton peuple ait quelque chose de positif, de pratique, de déterminé, Qu'il soit leur joie chaque jour de leur vie au nom de Jésus. réussissez vous dans l'éternel, je le dis encore, réussissez vous Que la joie du Seigneur ne soit jamais dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, confirme cela dans la vie de chacun, même cette nuit, et juste et pour toujours au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions.